avant tout, euh, remercier les camarades de la, commission des votes, hein, qui hier ont fait euh, un bon travail. Bon, je vais essayer de ne pas, me mélanger dans les chiffres, comme notre regretté euh, secrétaire général Henri Krasuki. Alors, il y avait 28 177 voix disponibles, 24 672 voix se sont exprimées, soit 87,5%. Il y a eu 1840 voix pour l'abstention, soit 7,46%, 696 euh, voix contre, soit 2,82%, et 22 136 voix pour l'affiliation à la FSM, soit 89,72%. Camarades, notre union départementale s'affiche donc à la, à la Fédération syndicale mondiale. je ne vous cache pas que j'avais quand même un peu la pression de l'annoncer, ça. Hein.